时间过得很快呢，马上就要过年了。对于生米来说，不仅可以和家人团聚，而且又可以欣赏到周深最新的舞台，真的是人生最幸福的时刻。因为，在大年初一的晚上，周深将有四档春晚舞台。作为一个劳模，周深真的是实至名归，每一天都要营业，就算是在过年的期间，也要为观众带来最新的舞台。 对于喜欢他的生米来说，又是四分五裂的一天。但是身经百战的粉丝早已练就了千般本领，这个小场面早已在今年跨年和之前的小年夜已经见识过呢。毕竟这么好看的节目，是一点镜头都不想错过呢。又是到了拼设备的时候了。江苏卫视春晚，二月十二日，大年初一十九点三十分，江苏卫视。 周深上一次出现在这个舞台，可是带来了大气唯美的《My Heart Will Go On》和变化多端的魔性笑声。不老的爸爸，在今年的舞台采访中，他说将带来一首与牛有关的歌曲，不知道会给我们带来什么惊喜呢？除此之外，还谈及了进军演艺界。周深直言暂时没做好准备，跨界并不简单。周深绝对的人间清醒啊，知道术业有专攻。 自己应该干什么？未来可期呢！湖南卫视全球华人华侨春晚，二月十二日大年初一十九点三十分，湖南卫视。这个晚会的阵容也是很强大的。我们不仅可以看到天籁之音的周深，还可以看到朗朗、阿云嘎、刘宇宁等。不知道周深是会单独演唱呢，还是会和别人合作呢？不管怎样，让我们一起期待海风送来的旋律。 新春喜剧之夜，二月十二日大年初一十九点三十分，CCTV 三套央视频。看来周深的幽默气质是藏不住了呢。导演真的是慧眼识珠，发现了这个隐藏的笑星呢。在这个舞台上，他是会说相声呢，还是演小品呢？不知道的话，那就先欣赏周深喝豆汁儿和吃芥末墩儿和表情。 本来是一件幸福的事情，周深却把自己变成了欢乐喜剧人。中国声音中国年，二月十一至十二日，大年三十至大年初一，十二点至十八点三十分，央视新闻客户端、央广网和央视频等。这是中央广播电视总台再次推出的春节特别节目《声音共贺岁，云端话团圆》。这个春节，疫情防控形势依然复杂严峻。 故乡他乡都有情，他乡故乡都是家。云端的团圆，年味一样浓。五湖四海送福来，周深将和杨幂、王源、常石磊等人一起助力于这个特别的节目，让他们的歌声陪着我们一起度过这个特殊的春节吧。期待周深在这集舞台上，给我们带来更多的惊喜。这就是最棒的新年礼物。对于粉丝来说。 不知道大家是否已经准备好设备了？希望每一个人都不要错过任何一个节目。周深四档节目即将来袭，喜欢他的粉丝又将重现跨年惊喜，注定是不平凡的一夜。你会看周深的那一台演出呢？对了，也别忘了订阅我的频道哦。我们下期见。